Waziri wa Kilimo Hussein Bashe ameliomba bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi bilioni 970 kwa ajili ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Akisoma bajeti ya wizara hiyo bungeni Dodoma, Waziri Bashe amesema fedha hizo ni sawa na ongezeko la asilimia 29 zaidi ya bajeti ya mwaka wa fedha 2022 2023 na kuongeza kuwa fedha hizo zitapelekwa kwenye maendeleo ya sekta ya kilimo ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali, kama uzalishaji wa mbegu bora za kilimo na kuendelea na mpango wa ujenzi wa ujenzi wa kesho bora.